السلام علیکم دوستو کیا علم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ نئے یوٹیوبرز ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہیں اور اگر جو پرانے یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت ویسٹرن یونین منی سے پیسے یوٹیوب کی جو پیمنٹ ہے وہ رسیو کر رہے ہیں تو ان کو آج کل بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں تو ایک ہمارے بہت اچھے پیارے یوٹیوبر ہیں سریکی برادری کے ہیں اور میرے وسیب کے بھی ہیں اور بہت اچھے یوٹیوبر ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویلا منڈا جیسے کہ آپ ان کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھتے بھی ہوں گے ان کا ایک ایشو آ رہا ہے اب وہ جو ایشو آ رہا ہے کیا ایشو آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ وہ سارا آپ کو ایکسپلین کروں اچھے طریقے سے اور آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے ان فیوچر آپ اس پرابلم سے آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ نہ بنے اور اس پرابلم سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو ویڈیو پر نیو ہیں چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جو پرانے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا تو وہ جو پیمنٹ لے رہے ہیں اس وقت ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر یہ جو ہے یہ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یوٹیوب ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ بھیجتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ایم ٹی ایم نمبر ہوتا ہے وہ دے کر اور اپنا جو پیمنٹ ہے ریسیو کر لیتے ہیں اب یوٹیوب نے دو ہزار بائیس میں اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں اب جو نیو یوٹیوبر ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیتا ہے جیسے اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ اکاؤنٹ بن جاتا ہے پیمنٹ آتی ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیتا ہے بینک اکاؤنٹ کوئی بھی بینک ہو ایم سی بی ہو اس میں میزان بینک ہو الفلا ہو کوئی بھی پاکستان کے اندر بینک ہے یا انڈیا کے اندر بنگلہ دیش سری لنکا کے اندر کوئی بھی بینک ہے تو آپ اس کو اکاؤنٹ لنک کریں اور جو ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر کا جو ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ آپ کو ایشو نہ آئے اور ان فیوچر آپ کی پیمنٹ ہولڈ نہ ہو اور اب پیمنٹ اگر ہولڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا پرابلم ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں اب ویلا منڈا جو بہت اچھا یوٹیوبر ہے اور وہ یوٹیوب کے اوپر دو ہزار بارہ تیرہ سے کام کر رہا ہے یعنی کہ نو دس سال کی اس کی جرنی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں لیکن ویوز کیسے آ رہے ہیں وہ بندہ دو ہزار بارہ تیرہ سے کام کر رہا ہے جب یوٹیوب بین تھی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں تو اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اور محنت سے آج اس نے اپنا مقام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے ہماری ان سے ہم ان کے لیے ہمیشہ بیسٹ وشیز ہیں اب ان کے چینل کو جو ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنا بینک اکاؤنٹ اپنے جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ لنک نہیں کیا اور جب آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں کرتے تو آپ کی پیمنٹ جو ہے ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر جو ایک پیمنٹ میتھڈ ہے اس کے تھرو آپ کو آتی ہے آپ کو ایم ٹی ایم نمبر ملتا ہے آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے جا کر شاپ پر جاتے ہیں ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر کی شاپس وہاں جا کے دکھا کے آپ اپنی پیمنٹ ریسیو کر لیتے ہیں اب ان کی لاسٹ تھری منتھس کی جو پیمنٹ ہے اس وقت ہولڈ ہوئی ہوئی ہے اب ہولڈ کیوں ہوئی ہوئی ہے اب یوٹیوب نے کیا کیا جی ان کی جو پیمنٹ ہے ریلیز کر دی ان کو میل آ جاتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ ہم نے ریلیز کر دیا آپ جا کے ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر کی شاپ سے جا کے ریسیو کر لیں اب وہ وہاں جاتے ہیں وہاں ان کو یہ اپنا ایم ٹی ایم نمبر دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ پیمنٹ آپ کی ریسیو نہیں ہوئی تو اب پہلا مہینہ گزرا وہ انہوں نے پھر دوبارہ یوٹیوب سے رابطہ کیا اور یوٹیوب نے کہا ہم نے تو آپ کی پیمنٹ بھیج دی ہے وہاں شاپ پہ ویسے انہوں نے منی کی شاپ پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیمنٹ نہیں آئی اب وہ بہت زیادہ پریشان دوسرے مہینے کی پیمنٹ آئی وہ بھی پیمنٹ اسی طرح جو ہے ہولڈ پہ آ گئی پیچھے سے انہوں نے یوٹیوب نے بھیج دی آگے ان کو ریسیو نہیں ہوئی اب یہ ابھی پرابلم سالو کر ہی رہے تھے کہ تیسرے مہینے کی پیمنٹ ریلیز ہوگی ظاہری سی بات ہے یوٹیوب نے تو ہر منتھ دس گیارہ تاریخ کو جو ہے آپ کے جتنی بھی پیمنٹ بنتی ہے ہر مہینے کی اکیس تاریخ کے بعد بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس کو ریلیز کر دیتی ہے تو ان کی پیمنٹ تیسرے منتھ کی بھی آ گئی اب دوبارہ وہی ایشو کہ یوٹیوب نے جو پیمنٹ ادھر سے تو بھیج دی لیکن یہاں پاکستان کے اندر پیمنٹ رسیو نہیں ہوئی اب پرابلم کیا ہوا پرابلم یہی مین وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں جو بینک اکاؤنٹ آپ کا ہوگا آپ کی یوٹیوب سے ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئے گی اور بس اس میں تھوڑا سا ٹیکس ہوگا پندرہ سو دو ہزار تین ہزار کے قریب جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اگر آپ دے بھی دیں گے تو پاکستان کو پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ فائدہ دیں گے یا اپنے ملک کی گورنمنٹ کو آپ فائدہ دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں ہمارا ملک ہماری پہچان ہے ہمیں جو کچھ بھی عزت مل رہی ہے ہمارے اپنے ملک میں مل رہی ہے تو ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں پہلی بات ڈالرز یوٹیوب میں آ رہا ہے یوٹیوبرز کی وجہ سے یہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے تو اسی طرح تھوڑا بہت ٹیکس دے دیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی ہماری پیمنٹ ہر منتھ ہمیں ٹائم سے ملتی رہے گی اور کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اب جو ویلا منڈا ہے اس کو جو ہمارے بہت سارے یوٹیوبر ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ان کا جو پرابلم ہے ان کو سالو کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا پرابلم سالو ہو جائے گا اور اپنا امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ جلدی اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر دیں گے تاکہ وہ آنے والے پرابلم سے دوبارہ اس کو فیس نہ کر سکیں تو آپ بھی اگر جو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں کیا تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں ٹائم سے تاکہ آپ کی کوئی بھی پیمنٹ پیچھے سے آپ کی ہولڈ نہ لگ جائے دیکھیں اگر یوٹیوب کے اندر آپ کی ایک رول ہے کہ دو مہینے تک ساٹھ دن تک آپ اپنی پیمنٹ کو ریسیو نہیں کرتے تو دوبارہ آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے ایڈسز اکاؤنٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور ایڈسز اکاؤنٹ کو ہولڈ لگ جاتا ہے اب ہولڈ ختم کرنے کا ایک پراپر پروسیجر ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا تو لیکن آپ لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ بینک اکاؤنٹ کیسے ایڈسنس اکاؤنٹ میں لنک کرتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا اور اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ویڈیو آلریڈی ہے اب دیکھیں اب آپ کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ان فیوچر پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے جیسے کہ ویلا منڈا کو مسئلہ ہوا تو یہ ایک آج کی جو انفارمیشن تھی لیٹسٹ انفارمیشن تھی میں نے سوچا آپ کو میں دے دوں تاکہ ہمارے بہت سارے یوٹیوبر بھائی ہیں بہنیں ہیں جن کو اس پرابلم کا ابھی نہیں پتہ تو اس پرابلم سے وہ اپنی جان چھڑوائے اور اپنا بینک اکاؤنٹ ہے اس کو لنک کر دے تاکہ ان فیوچر ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو بینک اکاؤنٹ کیسے لنک کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا اور کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو کوشچن ہو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کا پرابلم سولو کر دوں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا جو چینل ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹاگرام ہے میرا اکاؤنٹ اس کو بھی آپ فالو کر لیں اس پر بھی میں لیٹسٹ نیوز دیتا رہتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آج کا جو ایشو تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ آنے والے ایشو سے اپنے آپ کو بچائیں اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈسنس اکاؤنٹ میں لنک کریں تاکہ ان فیوچر کسی قسم کا آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ اپنی پیمنٹ ہر منتھ جو ہے ٹائم سے رسیو کریں ہر مہینے کی دیکھیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں گے تو کیا ہوگا تین چار دن پیمنٹ آپ کی لیٹ آئے گی جہاں بائیس تیئیس کو آتی ہے وہ پچیس چھبیس کو آ جائے گی تو تین چار دن اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ بھی آ جاتی ہے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا آپ کو ان فیوچر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد